વાત આપનું એ કરતો હતો એક જણો દવાખાને ગયો ડૉક્ટર સાહેબ તમારી ફી કેટલી તો કે નવા કેસના ત્રણસો રૂપિયા ને જૂના કેસના સો રૂપિયા ઓલો દર્દી કાંઈ તો આખો દી કેટલાય આવતા હોય <laughs> ડૉક્ટરને નવા જૂના કેસની શું ખબર પડે સાહેબ મારો જૂનો કેસ છે એમ <laughs> લાવો સો રૂપિયા ડૉક્ટરે સો રૂપિયા લઈ લીધા એ કે જે વખતે લખી દીધી હતી ને એની દવા ચાલુ રાખજો ઓલાને હાથે અડાડો ને મફતના હો લઈ લીધા આ દુનિયામાં કોણ કોને છેતરી જાતી જ ખબર નથી પડતી મુંબઈમાં એક જગ્યાએ બોર્ડ માર્યું છે રૂપિયામાં દૂધી હલવો મેં કીધું ટકેશેર ભાજીને ટકેશેર ખાજા અંધેરી નગરીમાં ગંડુ રાજા એવી એક વાર્તા આવતી હતી હું તો રૂપિયો દઈને ગયો દૂધી લટકાવેલી હતી હલાવીને નીકળી જવાનું રૂપિયામાં દૂધી હલવો આ બોરો આમાં કરવા જેવું છે ધંધો આ ફાવી જાય તો અઠવાડિયે દૂધી બદલવાની કાંઈ કરવા નહીં રૂપિયા દૂધી હલવો હા હા વાતની અમુક વાતની હમણાં એક જણો ભગવાનને મોબાઈલ કરતો હતો ભગવાન નરસિંહ મહેતાના બાવન કામ કર્યા <laughs> કુંવરબાઈનું મામેરું પૂર્યું દ્રૌપદીજીના નવસો ને નેવાણું ચીર પૂર્યા <laughs> પાંચસોનું બેલેન્સ નહીં પૂર દે ભણના દીકરા ભગવાન પાસે બેલેન્સ પૂરાવે છે મારો મિત્ર હમણાં મોબાઈલ લઈને આવ્યો મોબાઈલમાંથી ધુવાડા નીકળતા તમે કોઈ તારા મોબાઈલમાંથી ધુવાડો નીકળે મને કે વડાફોન છે અઘરી આઈટમ હો મારો મિત્ર મોબાઈલ લઈને આવ્યો મેં કીધું મોબાઈલ લીધો મને કે હા મેં કીધું કઈ કંપનીનો મને કે રિલાયન્સનો મેં કીધું રિલાયન્સનો મોબાઈલ સારો નહીં મને કે બધું ધીરું ધીરું સંભળાય છે ધીરુભાઈ અંબાણીએ બહાર પાડ્યો છે ધીરું ધીરું તો આવશે મેં હમણાં પૈસા હાર આવ્યો ને પ્રોગ્રામમાંથી બ્લેકબેરી મોબાઈલ લીધો બ્લેકબેરી મારા કાકા મને કે કેવો મોબાઈલ લીધો મેં કીધું બ્લેકબેરી હમણાં મહિનો થયો હમણાં બાર પેડો નવો મને કે પાંત્રી વર્ષ ત્યાં મારા ઘરમાં બ્લેકબેરી છે પાંત્રીસ વર્ષ બ્લેકબેરી ક્યાંથી હોય હમણાં બહાર પડ્યો હજી મને કે હાલ હું તો ઘેરે ગયો ઓટલા ઉપર ડોશીમાં ઊભા હતા મેં કહું આ કોણ છે મેં કીધું મારી કાકી કેવો કલર છે મેં કીધું બ્લેક કાને બેરી છે માણસને ફાયદો જ કાઢી લેવો છે ગમે ત્યાંથી પ્રસંગોની મજા છે ઓલા ગેસના ચૂલા ઉપર ભાખરી શેકવાની લોઢી પડી હતી કાળી કાળી છ મહિનાથી એની માએ ઉટકી નહીં હોય એવી કાળી અને પડખેના ચૂલા ઉપર કુકર જગારા મારે ભાઈ ભાઈ એટલે કુકરે કીધું એ કાયડી મારી હામું જોતી નહીં છ મહિના ત્યાં તારી માએ ઉટકી નથી કાયડી મારી હામું જોતી નહીં લોઢીનો મગજ ગયો પડખે બેઠો બેઠો સીટી હું કામ મારે હા શબ્દોની મજા છો હું આપને કહું હા આ બાજુ ગયો જોડી ફેરવવા તે બહેનોમાંથી પણ એકાદ બે વાતો હતી મને આવી યાદી કરાવી હતી કે એક બે જોક અમારા રાખેજો મારી મર્યાદા છે હું બહેનોની વાતો કરતો નથી કારણ કે નારી છે એ શક્તિ છે ને મને અનુભવ છે હજી વાહો દુખે છે મારો આ શિયાળામાં હજી આમ જો બહેનોની વાત હું કરતો નથી એકાદી વાત કહી દઉં પતિ પત્ની ભગવાનના મંદિરે ગયા પત્ની આગળ ને પતિદેવ પાછળ પત્નીએ કીધું ભગવાન મારો ધણી ખોટો હોય ને તો હમણાં ને હમણાં ઉપાડી લ્યો અને હું ખોટી હોઉં ને તો મારો સુડલો ભાંગે બેમાં હલવાની તો આપણે ને જબરી બુદ્ધિ આપી છે ભગવાનની જબરી બુદ્ધિ બહેનોની બુદ્ધિની એક વાત કરું બહેનો ખોટું ન લગાડતા હસવાની વાત છે મારે ઘેરે હમણાં કીર્તિદાનભાઈ વીસ મહેમાન આવ્યા મારું ગામ દ્વારકા જાત્રા કરવા વીસ મહેમાનોની બસ આવી હવે જમવાનું તો કહેવું પડે ને મેં કહું ચાલો મહેમાનો જમવા માટે મહેમાનો કે અમારે પંદર મિનિટમાં બસ ઉપડવાની છે જમવાનો ટાઈમ નથી કાંઈક ઠંડુ પાઈ દો મેં મારા ધર્મ પત્નીને કીધું મહેમાનો જમવાની ના પડે કાંઈક ઠંડુ બનાવી નાખો જ્યુસ બનાવો મારા ઘરમાં ઓળી જ્યુસડી છે પંદર મિનિટમાં વીસ ગ્લાસ જ્યુસ કેવી રીતે બને મેં કીધું બજારમાંથી તૈયાર લઈ આવું મારા પત્ની કે ના ઘરમાં જ જ્યુસ બનાવાશે મેં કીધું પણ પંદર મિનિટમાં વીસ ગ્લાસનું જ્યુસ ન બને મને કે બધું થઈ જાય મહેમાનની અરે ગપ્પા મારો ને દસ પંદર મિનિટ જોક કર્યા તો અવડાવડા વીસ ગ્લાસ જ્યુસના આવ્યા ભરાઈને રહોડામાંથી ભાઈ ભાઈ બધા મહેમાનોએ જ્યુસ પીધા રાજી થયા નીકળી ગયા પછી હું રહોડામાં ગયો મેં કહું પંદર મિનિટમાં જ્યુસ બંને કેવી રીતે <laughs> મને કે વોશિંગ મશીનમાં લે <laughs> મારી નાખીશ કોકને કારણ વગરની <laughs> પછી ખબર પડી કે મહેમાનોના ઓઠ ઉપર ફીણ હતા ખરા હો બહેરાવાની બુદ્ધિને તો ભગવાન પોગે ભગવાન પોગે હમણાં એક બેન ત્રણ બાળકો લઈને બસમાં ચડ્યા ત્રણ છોકરા લઈને કંડક્ટર કે ટિકિટ તો કે રાજકોટની આપો છોકરાની ટિકિટ બેન કે છોકરાની ટિકિટ હે નહીં લેવાની કંડક્ટર બેન છોકરાને ટિકિટ તો લેવી પડે ને બસમાં તો કે એક છોકરો હવા બે વર્ષનો છે એક અઢી વર્ષનો છે એક પોણા ત્રણ વર્ષનો છે એની ટિકિટ લાવું કંડક્ટર કે બેન મામા બનાવતા નહીં હું સંસારી માણસ છું હવા બેન અઢીને પોણા ત્રણના છોકરા ન હોય બેન કે હુકામ ન હોય લે એક મારો જ એક મારા દેરનો જ એક મારા જેઠનો જ હાલ લે ધરા હા ટિકિટ ન લીધી ધરા હાર ન લીધી બૈરાવની બુદ્ધિને તો ભગવાન ભોગે ભગવાન હું બહેનોની વાતો કરતો જ નથી નારી શક્તિ છે જૂનાગઢમાં જ અંબાજી ગીરાની ટોચ ઉપર બેઠા છે પાવાગઢમાં માખાડી ઉપર ચોટીલામાં ચામુંડા ઉપર હિમાલયમાં વૈષ્ણોદેવી ઉપર માતાજી બધી ડુંગરો ઉપર ચડીને બેઠી બાપા ભોયરામાં પાતાળેશ્વર મહાદેવને ગુપ્તેશ્વર મહાદેવને હાટકેશ્વર મહાદેવને મેં હમણાં જે બોલાવી હતી મોરલી વાલે હનુમાનજી મહારાજ કી જય આ આ આ તેત્રીસ કરોડ દેવતામાં હનુમાનજીને મહાદેવજી આ બે ભગવાન એવા છે ને એને ગમે નામથી બોલાવી શકો હું ને કીર્તિદાનભાઈ પ્રોગ્રામમાં જતા હતા એમાં અમારી ગાડીને પંચર પડ્યું હવે પંદર મિનિટ તો પણ ટાયર બદલતા લાગે સામે એક મંદિર હતું કીર્તિદાનભાઈ મેં કીધું હાલો ને આપણે દર્શન કરી આવીએ મંદિર છે મહાદેવજીનું મંદિર હતું નાનકડું શિવલિંગ હતું અંદર દીવો બળતો હતો ને જારીએ તાળું માર્યું હતું દર્શન કર્યા પછી ઓટલા ઉપર દસક મિનિટ બેઠા ભાઈ આમ ચારે બાજુ નજર કરે મહાદેવજીના મંદિરમાં કે નામ નહોતું લખ્યું મહાદેવજીનું મને કે જીતુભાઈ ક્યાં મહાદેવજી એ છે મેં કીધું લોકેશ્વર મહાદેવ મને કે કેમ લોકેશ્વર મેં કીધું તાળું માર્યું એટલે કહું છું હા વાતનો આનંદ છો હા મારા ઘરની સામે એક લેડી ડૉક્ટરે દવાખાનું ખોલ્યું બેન એટલી બધી દેખાવડી સારું ન જોવું હોય તો જોવાઈ જાય મારે મારે પાનની દુકાન છે હું દુકાને બધી કરું બેન યા બધી કરે બે હા મામા ફૂલજરી હરગાવીએ બે ત્રણ દી વાંધો ના આવ્યો ચોથીથી પોલીસવાળાને ફોન કર્યો પોલીસનો ડબ્બો આવ્યો સીધો ઉપાડ્યો હાલ પોલીસ સ્ટેશને મેં કીધું કા ઓલા બેને ફોન કર્યો તો લેંઘા ડબ્બાવાળો મારી સામું જોઈએ છે મેં કહું બૈરા હમું જોવાનો મને જરાય રસ નથી ઓ ભાઈ એને બોર્ડ માર્યું એ વાંચો શું બોર્ડ માર્યું મેં કહું વાંચો ડૉક્ટર સ્મિતા પાટીલ એમબીબીએસ જોવાનો સમય નવથી બાર પેલા બોટ ફેરવી નાખજે ન આખું ગામ જોહે આને હારા ભૂલ એ કરે ને હેરાન આપણે કરે કારણ વગરના હમણાં એક દવાખાનામાં તો એવો પ્રસંગ બન્યો સાંજે છ વાગે પેશન્ટ દાખલ થાય હવે અગિયાર વાગે ગુજરી જાય ઉપરા ઉપરી છ દી સુધી આવું થયું છ દી સુધી છ વાગે પેશન્ટ દાખલ થાય અગિયાર નંબરના ખાટલા ઉપર સવારે અગિયાર વાગે ગુજરી જાય ઓલા ડૉક્ટરો ધંધે લાગી ગયા રોજ એક પેશન્ટ આમાંથી ગુજરી જાય આ અગિયાર નંબરના ખાટલા ઉપર હું મારા હગન ખબર કાઢવા ગયો તો જોઈ ગયો મેં કીધું ડૉક્ટર સાહેબ આમ આવો ઓલી નર્સ નોકરી ઉપર આવે ને એ ઓલો ઓક્સિજન ચડાવ્યું હોય ને એનો ઓલો પ્લગ કાઢીને પોતાની મોબાઈલનું ચાર્જ કરવાનું પ્લગ ભરાવતી હતી એમાં ઓલો ગુજરી જતા હતા મેં કીધું નર્સ અપલખની છે આપણો ઓલો મોહ માર્ક ચડાવ્યો હોય ને એનો ડટો કાઢીને પોતાના મોબાઈલનો ભરાવે આ આ દ્રષ્ટિ છે ને જ્યાં દ્રષ્ટિ કરી અહીંયાથી નાની નાની હળવી હળવી વાતો મળી જાય હા તો એકાદ બે પ્રસંગ લઈએ સરસ મજાનું વાતાવરણ બંધાણું છે ને પછી પાછા કીર્તિદાનભાઈને આપણે ભરપૂર સાંભળીએ પણ એક બે પ્રસંગો નાના નાના મજા આવે એવા બહેનોની વાતો તો આપણે કરવી નથી બપોરના તો કોઈ બહેનોને રસોઈનો પ્રશ્ન નડતો નથી મગ ભાત કે દાળ ભાત કે કઢી ભાતનું કૂક ચડાવી દે ખાહે આફેડો કે એના બાપની લોચ છે બધા બહેનોને વાંધો હાંજે છે સારું રોજ હાંજે ખાવાનું શું કરવું દરેક બહેનોને આ પ્રશ્ન નડે છે રોજ સાંજે ઉઠીને ખાવાનું શું કરવું બપોરે મગ ભાત કે દાળ ભાત કે કઢી ભાત હું પ્રોગ્રામ પૂરો કરીને આવ્યો ને સોફા પર બેઠો મારા પત્ની બાજુમાં બેસી ગયા મને કે શું બનાવવું <laughs> મેં કીધું આટલો તો બનાવ્યો મને કે મસ્કડી નહીં હો ખાવાનું હું બનાવું એમ કહું છું મેં કીધું શિયાળો છે રીંગણાનો ઓરો ને રોટલા બનાવ રોટલા હે છોકરા ન ખાય ઘેર એવા રોટલા કર્યા હતા ગાયે નહોતા ખાતા એ હવે પીઝા માગે છે રોટલામાંથી ગયા મેં કીધું ઢોકળી આવડે ઢોકળી તો બૈરાઓ ના આવડતી હોય ને કાપતા વાર લાગે તો તપેલીમાં જામી જાય પૂછે મને હું કવિ ના પાડે મેં કીધું કામ કર ખીચડી કદી કરી નાખ મને કે ભૂલી ગયો મને તું કે નોકરને તમે કીએ એને ખબર છે આ ક્યાંય જવાનું નથી નોકર વયો જાય ઠામડું હાથે કરવા પડશે મને કે ભૂલી ગયો કાલે તો ખીચડું કર્યું તું મારું આખું મેનુ ખૂટ્યું મેં કહું તને ઠીક લાગે એવું બનાવી નાખ બસ એમ તો ઢોકરાનું પલાયડું છે તે પલાયડું તો બહારને પણ નક્કી કર્યું અને ઢોકરા દાબવાના છે પણ એને એમ કે મારા કીધામાં છે બધેના રોલ આમ જ હાલે છે ભાઈ અમે માઇકમાં બોલીને તમે બોલતા નથી બાકી ભાઈ ભાઈ અત્યારે તમે ભાઈઓ બધા હુકમ દાંત કાઢી શકો ખબર છે બૈરાઓ જુદા બેઠા છે એટલે બાકી પત્નીને બાજુમાં બેસીને તાકાત છે તમે દાંત કાઢી શકો જરાક હે કરો ઉભા કર્યા તમે હે કરો અનુભવ હમણાં દવાખાને દાંત પડાવવા ગયું ડૉક્ટર કે મોટું ખોલો મેં કીધું આ હજી ખોલો મેં કીધું આ હજી ખોલો મેં કીધું અંદર બેસીને પાડો એક ભાઈ મને કહેતા હતા કાર્યક્રમ ન હોય ત્યારે તમે શું કરો મારો બીજો વિધિ જ્યોતિષનો છે બનારસ કાશીમાં કાયદેસર અઢી વર્ષ ભણ્યો છું જ્યોતિષનું મને કે મારી જન્મ કુંડલી જોઈ દો મેં હાવ નવરસો લઈ આવ જા હળી કરતો જન્મ પત્રિકા લઈને આવ્યો મેં કીધું ચંપકભાઈ નામ છે મને કે હા મહેતા અટક છે મને કે અટક કે મહેતા છે <laughs> જબરું જ્યોતિષ તમારું મેં કીધું પત્નીનું નામ મધુકાંતા નામ છે મધુ મારી વાલી મધુ શું છે આ બધું આખું દી તને લવ કરું કે દસ વીઘાના ઘઉં કરું મને કે મધુ જ નામ છે મેં કીધું સંતાનમાં બે દીકરી ને બે દીકરા મને કે આ મોટી બે દીકરીઓ છે નાના બે દીકરા છે એ ખબર પડી ગઈ મેં કીધું બનારસનો ભણેલો બ્રાહ્મણ છું મેં કીધું દીકરીનું નામ નૂતન અને વર્ષા મને કે આ દીકરાનું નામ અભિ અને નંદન નૂતન વર્ષ અભિનંદન મને કે જબરું જ્યોતિષ તમારું <laughs> મેં કીધું ગેર શનિવારે દસ કિલો ઘઉં લઈ આવ્યો હતો દસ કિલો ઘઉં ને બે કિલો ખાંડ મને એ ખબર પડી કે મેં કીધું રેશનિંગ કાર્ડ છે આ હવે કુંડળી લેતો આવજે ગગા <laughs> હવે એમાં તો બધું લખ્યું જો <laughs> પાછો હું બનારસનો ભણેલો ભાઈ એ માવતર કોઈ પણ બાબતમાં ઉતાવળ ન કરવી એક જ ગોખલામાં બે મૂક્યા રાશન કાર્ડ ને જન્મ પત્રિકા રાશન કાર્ડ લઈને દોડો આવ્યો ઓલો સુરેન્દ્રનગર પાસે તરણેતરનો મેળો ભરાય થાન તરણેતરનો મેળો ત્રણ દિવસનો એમાં ઓલા નામ લખાવે દેશી ભાષામાં શું કહેવાય છૂંદણા સુધરેલી ભાષામાં શું કહેવાય ટેટુ ટેટુ એક વાર છપાઈ ગયા પછી જાય નહીં ભાઈ એક બહુ રડતો હતો મેં કહું તને ન ફાવતું હોય તો ન લખાવવું જોઈએ લખાવી લીધા પછી હું કામ રડશ મને લખાવવાનું હતું કેટરીના અને લખી ખુતરીના હવે આખો દી આમ જ ફરવાનું ને મારે ઉતાવળ ન કરવી કોઈ પણ બાબતમાં બીજી વાત ઓલો ઓલો નામ લખતો હતો ને એને એક જણો મારતો હતો મેં કહું ગરીબ માણસ છે નામ લખીને બે પૈસા કમાય છે મેળામાં મારે શું કામ મને કે મારે નહીં તે હું પૂજા કરું હું લખ્યું વાંચો આને લ બાળ મારા છોકરા વાંચે મારો બાપ લબાડ છે તો કેવું ખરાબ લાગે મેં ઓલાને કીધું લબાડ થોડું લખાય મને કે લક્ષ્મી શંકર બાલાશંકર શંકર ડડલી નામ છે કેવડું લાંબુ થાય આ લક્ષ્મી શંકર અહીંયા પૂગે બાલાશંકર અહીંયા પૂગે ને ડડલી બગલીમાં પૂગે ડાયરેક્ટ મેં તો ટૂંકું કે નહીં લાવો બહાર મજાની વાત છે મેં હમણાં એક ભાઈને પૂછ્યું મેં કીધું તમારું નામ શું મને કે દીનું ત્રિવેદી મેં કીધું રાતનું 进入，他们就来入。લીલું હે આ મજા આવ્યો તારા અમુક પ્રસંગોનો આનંદ છે હું આપને કહું હા મેં એક છોકરાને કીધું તારું નામ શું મને કે પ્રેમજી મેં કીધું ઇંગ્લિશમાં મને કે લવજી એક ઠેકાણે હમણાં બેસવા ગયો એક છોકરો લેસન કરતો હતો એવો સરસ મજાનું બાળક હતું મજા આવી ગયો મેં કીધું વાહ શું બાબાનું નામ છે મને કે સોમનાથ મેં કીધું વાહ ભાઈ વાહ સવારમાં નામ લીધું તો પૂન થાય સોમનાથ દસ મિનિટમાં વાવાઝોડા જેવો છોકરો આવ્યો પાણા ઉલાટતો એક જ પાણાનો ઘાકરો ટીવી તોડ નાખ્યું મેં કીધું આ મને કે બીજા નંબરનો ઘેલા સોમનાથ આપણે ગઢડા પાસે છે ને ઘેરા સોમનાથ હમણાં ભાદરવા મહિનામાં મારા પિતાશ્રીનું મેં શ્રાદ્ધ કર્યું ને એક બ્રાહ્મણ કુટુંબને જમવાનું નોતરું દીધું બે છોકરાને મા બાપ ચાર્જના લાઇનમાં જમવા બેઠા દૂધપાક પૂરી બનાવ્યા હતા હું આ ડોયાથી છોકરાને વાટકામાં દૂધપાક દેવા જાઉં ને છોકરો વાટકો હટાડી લે મને કે ઢેંટેણે મેં કહું ખાઈ લે સાનુમુનો બીજી વાર વાટકામાં દૂધપાક વરી વાટકો હટાડી દીધો મને કે ઢેંટેણે કહું ખાઈ તારી ત્રીજી વાર વાટકામ દૂધ વળી વાટકો હટાવી લીધો મને કે ઢેંટેણે મેં એના બાપને કીધું આને સમજાવવાનું ખાતો નથી ઢેંટેણે કરે છે મને કે જીતુભાઈ મારો છોકરો જીભીથી તોતળો છે એ એમ કે છે દૂધ પાક ખાય તો ઘેંચડે બોલો આઈટમ કે નહીં ઘેંચડે છોકરા બહુ મજા કરાવે હો હમણાં એક ઠેકાણે ગયો ને ચા પાણી પીવા બેન ચા બનાવતા હતા ને મારે પાણી પીવું હતું મેં કીધું હાથે પાણી પી લે ફ્રીજ ખોલી પાણી પીવા ગયો તો ફ્રીઝમાં ત્રણ છોકરા બેઠા હતા મેં ઓલા બેને કીધું છોકરા ફ્રીજમાં મને કે બગડે નહીં ને <laughs> અમુક અમુકની વાત જવા દો હમણાં એક જણાને અહીંયા અહીંયા ડાબી બાજુ છે ને અહીંયા લાગી ગયું કપારમાં લોહી નીકળતા હતા મેં કીધું શું થયું મને કે બસમાં બેઠો હતો ને તો બારીએ બેઠો તો તે ઓલો કાચનો ખિલ્લો હતો ને અંદર લાગી ગયો મેં કીધું કોકની આરે જગ્યા બદલી લેવી જોઈએ ને મને કે કોની આરે બદલે આખી બસ ખાલી હતી બુદ્ધિ વગરના અમુકને તો આજ વંદન કરીએ રાત્રિની ટુ બાય ટુ લક્ઝરી કોચમાં મુસાફરી કરો ડ્રાઈવર આંકતો ને પેસેન્જર બધા હોતા હોય મારી પડકે હમણાં દોઢ ડ્રાઈવર ભટકી રહ્યો મને કે જીતુભાઈ કેવું પડે મેં કીધું શું મને કે બધા હોઈ ગયા પણ ડ્રાઈવર જાગે જો બુદ્ધિ વગરના ડ્રાઈવર હોઈ ગયો તો આપણે પહેલાં હોઈ ગયા હોય અમુક આઈટમોને તો ભેગી જ ન લઈ જાવે મુસાફરી બગાડે આપણી ભાઈ ભાઈ હો અમે અહીંથી બોલીએ ને તમે બધા દાંત કાઢો છો એનું કારણ શું ખબર છે આપણી ગુજરાતી ભાષા હું દુનિયાના અઢાર દેશ ફરી આવ્યો કોકના પૈસે એબીસીડીમાં હજી વાંધા છે યા યા કરીને ઘૂસી જાઉં ઓલાની વાહે મરે તો સામે વારો મરે ભાષા અમેથી બોલીએ ને તમે હસો જ આ અમારે મદ્રાસમાં ડાયરો હતો મદ્રાસ ત્યારે ઓલો હાજી રમકડું ઢોલક હાજીભાઈ અને નાનજી બાપા મિસ્ત્રી નાનજીભાઈ એ વખતમાં તે મદ્રાસી ભાષા આવડે કે અંગ્રેજી ભાષા આવડે તો જ તમે ખાવા ભેગા થાવ સારું મદ્રાસ અઘરું છે અમારો મેનેજર કે તમને હોટલમાં જમવા લઈ જાય તો ફાવશે મેં કીધું ફાવશે હોટલમાં ગયા હાજીભાઈ કે જીતુભાઈ ડુંગળીનો ઓર્ડર આપો મેં તો વેઠરને કીધું ખામોન એ ખમોન કીધું એટલે આવ્યો મેં કીધું પ્યાજ જોઈએ પ્યાજ ડુંગળીને હિન્દીમાં પ્યાજ કહેવાય સીધી વાત છે વેટર મારી હમ આમના જોયા જ કરે મેં કહું નહીં સમજ્યા હું ઇંગ્લિશમાં બોલો ઓનિયન ઓનિયન આમના જોયા જ કર્યો મેં કહું નહીં સમજે હું હાથ પકડીને રહોડામ લઈ ગયો ડુંગળીને ઢગલો બતાવી મેં કહું ધીસ મને કે ડુંગળી કયો ને હું જૂનાગઢનો જ છું છોટી હું પેલા ઓંજન ઓંજન ઓંજન ઓંજન આપડી ભાષા હો ઉને અમારો ઉને અમારો હાસે કલાકાર નીરવ મેતા ન્યુઝીલેન્ડ ગયા તો વિઝા લેવા એમ્બેસી માં ઊભા ને અમારો પ્રોમોટર કેતો તો મેનેજર ઈ કે પ્રોગ્રામ આ જાવું ન્યુઝીલેન્ડ એવું નો કેતા નકર આ ગોરિયા વર્ પરમિટ માંખશે મારો વારો આવ્યો મને કે ક્યું જાના હે મે કેતો પ્રસંગે પ્રસંગ મને કે ક્યા પ્રસંગ હે મે કેતો ખોરા ભરત હે ગુજરાતી ભાષા સિવાય ક્યાંય ખોરા ભરત નથી આવતું मैंने कि उसमें क्या होता है मेरे को माता जी तैरना पड़ता है और आखिर रात घोड़ा खूदना पड़ता है એ ક્યાં ને હિન્દી પૂરું નથી આવડતું ત્યાં હું ટકવાના હતા સિક્કા મારી દીધા જવા દિવસ આતા હોતો આપણી ભાષા હોય સાહેબ મજા આવે સુરતના રેલવે સ્ટેશનમાંથી એકનો ઠેલો લઈને બહાર નીકળો સુરતના સ્ટેશનમાંથી થેલો થેલોઈને બહાર નીકળો ત્યાંથી પોલીસવાળો નીકળો શું છે આમાં તો કે બોમ છે પોલીસવાળે ફેરવીને ધોકો માર્યો હાથમાંથી થેલો પડી ગયો ને બામની શીશી બધી ઢોરાઈ ગઈ પોલીસવાળો કહા તો બામ છે હું એક કહું છું બોમ છે આ મહેસાણા બાજુ એ જાવ ને ઊંઝાન ડીસા પાલનપુર ને અહીંયા બામને બોમ કે હવે હું કરું બહુમનું તો મારું અહીંયા સોંપડી દે એક પ્રોગ્રામમાં ગુજરાતી બોલવાનું એટલે હિન્દી બોલવાનો દીકરો થયો મેં કહું તમે અહીં સુધી બોલાવ્યા છે અમે તમારા આભારી છીએ હમ આપકે શુક્ર ગુજાર હૈ વચમાં દેખ ભાભો પોતે શુક્ર ગુજાર નહીં હો ગુર્જર હુતાર ગુજર હુતારની નાતનો પ્રોગ્રામ હતો મારું આખું ફેમિલી કોમેડી છે મારો છોકરો હમણાં દસમા ધોરણમાં નપાસ થયો મને કે પપ્પા હું નપાસ થયો મેં કહું ધ્યાન રાખીને ભણવું જોઈને ભણતર કેટલું બધું મોંઘું થઈ ગયું ખબર છે નપાસ થયો મને પપ્પા એક ટ્રાય કરવા દો બસ મેં કહું હવે ધ્યાન રાખીને ભણજો હો ભાઈ પૈસા મફત નથી આવતા કોમ્પ્યુટર રાખ્યા ટ્યુશન રાખ્યા ને એક વર્ષ ધબધબાટી બોલાવી વળી પાછો નપાસ થયો મને કે પપ્પા બીજી વાર નફાસ થયો મેં કીધું ભણવાનું મુખ પડતું મારી ભેગો પ્રોગ્રામમાં આવતો જા હો ટકાનો નફો મૂડી રોકાણ વગરનો મને કે પપ્પા દસમું પાસ કરીને આવીશ મેં હવે નપાસ થઈને આવ્યો એટલે હું તારો બાપ ને તું મારો દીકરો ને હાલ ત્રીજે વર્ષે પાછો નપાસ થઈને આવ્યો મને કે જીતી આવું નફાસ થયો આખું ફેમિલી હો મારો છોકરો મને કહેતો પપ્પા મારી હગાઈ કરવા આટલું છોકરી જોવાની જરૂર નહીં પડે મેં કીધું કા અમે છોકરી જો રૂમાલથી ઇશારા કરે આપણું જામી ગયું છે મેં કહું જામી ગયું સારું મફતમાં પૈતું આપણે કાલે ઈશારો કરે એટલે જરાક મને બોલાવજે બીજી દે છોકરી ઈશારો કરતી મને કહું પપ્પા જલ્દી આવો છોકરી આવી હું તો કઠોળા ગયો મારા છોકરાને ફેરવીને લાફો માર્યો મને કેમ પપ્પા મારે મેં કીધું કામવાળી છે ઓફિસનો કાચ સાફ કરે છે રોજ મરવી નાખીશ કારણ વગરનો કોકને આપના તરફથી દાનની સરવાણી પણ સરસ મજાની આવે છે જયંતિભાઈ જીવરાજભાઈ પોકર રૂપિયા એકાવનસો રૂપિયાનું દાન આપે છે દયાળુ તાળી પાડીનું વધાવજો સારી દાન નામાવેલ મારે વાત એ કરવી છે દાન દિયા સો સંગ ખાના પીના સબ અંગ લગેગા ખાધું પીધું આપણા શરીર માટે ખાના પીના સબ અંગ લગેગા દાન દિયા સો સંગ લગેગા પડા રહેગા ઉસકો જંગ લગેગા પડ્યું પડ્યું છે ને કટાઈ જાહે હા ખાના પીના સબ અંગ लगेगा દાન દિયા સો સંગ लगेगा પડ્યા રહેગા ઉસકો જંગ लगेगा હમણાં એક દાદા મને મળ્યા મેં કીધું, દાદા તમારી ઉંમર કેટલી મને કે સિત્તેર વર્ષની ખરી સંપત્તિ કેટલી મને કે લાખો રૂપિયાની હતી હતી એટલે મને કે ત્રણ છોકરા એવા થયા ને કે પૂરું કરી નાખ્યું મેં કીધું અત્યારે તમારી સંપત્તિ કેટલી સાહેબ દાદાએ મને બહુ સારો જવાબ દીધો મને કે અત્યારે મારી સંપત્તિમાં તૂટેલી ખાટલી એની ઉપર ગોદલી ફાટલી નીચે પાણીની માટલી બાજુમાં દવાની બાટલી મારી સંપત્તિ આટલી ભાઈ ભાઈ આપણે કરોડપતિ હોય તો ભલે લાખોપતિ હોય તો ભલે અબજોપતિ હોય તો ભલે પણ છેલ્લી સંપત્તિમાં તૂટેલી ખાટલી ગોદડી ફાટલી પાણીની માટલી દવાની બાટલી આપણી સંપત્તિ દઈ જાજો બાકી હોય તો કાર્યક્રમને આગળ વધારતા આનંદ થાય કીર્તિદાનભાઈ હજી ગણપતિ વંદના જ કરી છે આખી આખા પૂરેપૂરા એમને માણવાના બાકી છે વિનંતી કરી કે તમે પધારો બીજા દોરમાં આપનું ભાવથી સ્વાગત છે અને જે મનભાવતા ભજનોની આપના તરફથી જે કાંઈ યાદી છે એ બધા ભજનો ગીતો લઈ અને બીજા દોરમાં કીર્તિદાનભાઈ ગઢવી જોરદાર તાળીથી આપણે ભાવથી એમનું સન્માન કરીએ માવતર અને તમારા ખિસ્સામાં જે કાંઈ હોય પ્રેમથી હજી પણ આપવામાં જે બાકી હોય યથાશક્તિ ગોર કરી જાજો ધન્યવાદ